يا ابن الايه في واحد جوا البيت وفي واحد في واحد على في واحد جوا البيت بص هنا اهو على الشباك ايه اخر شباك عيب قدام اهو عيب طيب هو هفتح